Alate că nu-i treaba. Da, este... Maziara quest'anno. Ciao. 谢了。 de Nu Mai sunt? Așa mai sunt, mai am încă. Ia, pentru că ați făcut bine, vă dau o sigură de suc, uite, fiecare. Oh, no. Nu. Exact. Nu. você que dá um cuidado aí, um cara que é. mostrar. Vamos lá.